तो welcome back to my channel तो ये आर के स्टूडियो पे आप सभी को वेलकम हो गया भाई तो कैसे हैं तो सब लोग बढ़िया ही होंगे तो चलिए आपके बीच हम फिर से एक लेके आ गए हैं आटा मार्केट के नेक्स्ट वीडियो यानी कि दूसरा पार्ट पार्ट नंबर वन हमने डाल दिया आपके बीच अब पार्ट टू का हम वीडियो डाल रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा मिलते हैं वीडियो के लास्ट में तो थैंक यू कैसा अच्छा लगा वीडियो तो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक यू सो मच तो भाई माफ़ी चाहते हैं कि दो दिन हमने वीडियो अपलोड करने में टाइम लगा दिए हैं तो दो दिन टाइम एक्स्ट्रा लग गया है तो भाई एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया और प्लस में हमारे पास टाइम भी नहीं था तो वीडियो हम नहीं लाए हैं लेकिन ये दोनों वीडियो आज हम अपलोड कर दे रहे हैं तो नंबर वन हम अपलोड कर दिए नंबर टू भी कर रहे हैं पार्ट टू वाले